Сьогодні в нас на огляді новинка від Сіми. Це квадрокоптер Сіма X5 SV Wi-Fi FPV версія. Отже, подивимося, що в нас всередині. Отже, тепер дивимося, що в нас знаходиться в коробці. Е, кріплення для планшету, телефону, на який буде передаватися зображення з камери. Апаратура. Е, Апаратура стандартного типу е, для бюджетних квадр комплектується 4 батарейки йдуть. Батарейки я вже ставив, це мої батарейки, насправді вона йде без батарейок. От. Про неї детальніше пізніше. Викрутка. Добротна китайська викрутка. Сам квадрокоптер е, чорного кольору ми отримали чорного кольору квадрокоптер. Е, Знизу в квадрокоптера знаходиться підсвітка. Скажу зразу, що підсвітка доволі яскрава і можна спокійно літати ввечері і навіть вночі. Е, червоного та зеленого кольорів. Тут ми бачимо кнопочку Вимкнути-вимкнути та порт підключення для камери. Також відсік, е, відсік для батареї де вставляється батарея, де підключається ось такий от роз'єм. Е, відсік, в принципі, якісно виконаний, завжди бувають з такими от детальками, як кришка відсіку і так далі, проблеми. То вона погано відкривається, то вона погано закривається. Тут ніяких труднощів, в принципі, я не бачу. Все все, все виконано доволі якісно. Е, привід, Привід кожного з моторів йде в нас через шестерні та повністю закритий. Тобто він закритого типу. Е, стандартно запасні гвинти 4 штуки. От. Зарядне, батарея. Батарея на 500 мА. Е, мало, мало, оскільки при вимкненій підсвітці та камері. Ну, вам хватить буквально на 5 хвилин польоту. Камера. Як заявляє виробник, 2-мегапіксельна е, камера, яка знімає з розширенням в 1К. Не вірте, вона знімає 720p максимум. При тому нічного режиму ніякого немає, і тільки при нормальному денному світлі ви отримуєте якусь людську картинку. Підключається підключається до квадрокоптера оцей порт, я вже показував. От. Йдемо далі. Ноги. Е, ноги квадрокоптера ну, також стандартно, тобто вони насаджуються з допомогою таких от кліпсів та прикручуються ось тут гвинтом. Е, захист. Захист на лопасті, на гвинти, хто як називає. Е, в принципі, необхідний для новаків. Е, для польотів десь в приміщенні. Е, хороша річ, рекомендую його вдягати час від часу, і особливо, якщо ви е, вперше виконуєте свій політ. От. Приступимо до зборки, подивимося детальніше. Thank Отже, поставили ми ноги, поставили ми камеру, підключили батарею, запхали всередину. Е, що ми виконуємо перше? Спочатку по завжди вмикається пульт. Вмикаємо наш пульт, пульт вмагає синеньким, вмикаємо наш квадрокоптер. Квадрокоптер вантажиться, мигає. Для того, для з'єднання для так званого bind у квадрокоптера з апаратурою керування необхідно лівим стіком в апаратурі, е, яка в mode 2, за це відповідає лівий стік. Е, проводимо верх вниз Ми підключилися. Вуаля. Пробуємо, як в нас мотори працюють. Е, доволі шумно, насправді, якщо порівнювати з попередніми версіями квадрокоптера серії X5 фірми Сіма. Я б сказав, мотори працюють в такому шумно-неприємному режимі. Звук реально неприємний. Попередні версії, можливо, мали кращі механізми, не знаю, ну, але по факту подивимося вже як в польоті. Трохи про сам квадрокоптер. Бюджетна квадра. Е, бюджетна квадра е, з камерою, з FPV. Е, на мою думку, камера тут абсолютно не потрібна, хіба через якесь там FPV. От, Для фану її ну, до 5-6 разів, далі вам просто надоїсть, оскільки камера має певну вагу та буде вам просто заважати в польоті. Так само, як і ноги. Е, тобто вони не мають якоїсь великої аеродинаміки, буде великий опір повітря. Е, сама форма квадрокоптера нагадує нам квадрокоптер відомої фірми DJI, їхня Phantom серія. От, Напевно, напевно, інженери з фірми Сіма е, десь постаралися та взяли собі за основу його дизайн. Е, ну, В принципі, пластик доволі якісний, не хрустить, ніде нічого, збірка якісна. Е, скажімо так, адекватний квадрик за адекватну ціну для початківців. А, так, до речі, якщо зняти повністю ноги, якщо зняти камеру, час роботи батареї продовжується і літати реально на ньому весело. Тобто він швидкий. Е, коротко про режими даного квадрокоптера. Фліпи, headless mode, розхід. Фліпи. Стандартно крутим оборот на 360 в повітрі. Headless mode е, зводити стільки до себе. Включається headless mode і в якому положенні не був би квадрокоптер в небі, він завжди буде знаходитись так, ніби він задом до вас. Режим розходів це ну, стандартно, в принципі. Ми можемо виставляти розхід, розхід нашої батареї, обороти моторів, потужність самих моторів. Йдемо на вулицю випробовувати наш квадрокоптер. Bye.